በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በአንድነቱ በሶስትነቱ የሚመሰገን በቸርነቱና በረድኤቱ ያልተለየን የማይለየን የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ ልዑለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የተከበሩ አባታችን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በዚህ መቅደስ የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሁም በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ይህን የእግዚአብሔርን ድምፅ የምትሰሙ ሁሉ በእግዚአብሔር ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ያለፈውን ጊዜ በቸርነቱ አሳልፎ ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቆ ለዚህ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና አሁንም ለእርሱ ይሁን። እንዴት ይዟችኋል ዘመነ ኮረና? መቼም ክፉውንም በጎውንም የተንጸባረቀበት መሆኑ ግልጽ ነው አይደል? የጨመረ ነገር አለ፣ የቀነሰ ነገር አለ። በየቤታችን በየግል ህይወታችን የጨመረ ነገር አለ፣ የቀነሰ ነገርም አለ። ግልጽ ነው አይደል? እንግዲህ ፍቅርና ሰላም የጨመረ ሰው አለ፣ ቀንሶት ደግሞ የሚናቆርና የሚጨቃጨቅ አለ። ተስፋን የጨመረ ሰው አለ። በአንጻሩ ደግሞ ተስፋን ቆርጦ እግዚአብሔር እንደሌለ አድርጎ በተስፋ መቁረጽ ህይወቱን የሚያንገላታ ሰው አለ። ፍርሃትን የጨመረም አለ። በፍርሃት የሚንቀጠቀጥ አለ። እንግዲህ የዚህ ዓለም ህይወት አጭር መሆኗን ደግሞ ተገንዝቦ ንስሐ የገባ ነፍሱን ከፈጣሪ ጋር ያስጠጋ ደግሞ አለ። በኃጢአት ላይ ኃጢአትን የጨመረ ነፍሱን የሚያጎሳቁል ደግሞ አለ። ከነገሮች የማይማር ከነገሮች የማይረዳ ሰው አለ። እንደገና ደግሞ ከምላሱ ቀንሶ ዝምታን የመረጠ ሰው አለ። በአንጻሩ ደግሞ በምላሱ በየሚዲያው በያለው ስፍራ በምናየው የሚያንገበግበንም አለ አይደለ? እንግዲህ ከምኔው ኮቪድ ጠፍቶ ወጥቶ ተፈተን እንደ ቀደመ ህይወታችን እንደ ልባችን ወጥተን ገብተን እንኖር ብሎ የሚያስብ የሚመኛል። እንዲህ አይነት ሰው ደግሞ በኃጢአት ላይ ኃጢአትን ለመጨመር ከእግዚአብሔር ተለይቶ በጉስቁልና ለመኖር የሚያስብ ሰው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገንና በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ቀጣይ የህይወት ምርጫው እግዚአብሔርን አድርጎ የወሰነ ከዓለምና ከስጋ ፈቃድ ጋር የሚታገል ደግሞ አለ። አይተናል። ፈጥኖ ይሄ ለእኔ ትምህርት ነው፣ ይሄ ለእኔ ተግሳጽ ነው ብሎ ህይወቱን መልሶ በመመለስና በማረፍ ህይወቱን ያቀና ደግሞ አለ። እንግዲህ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። በሌላ አንጻር ደግሞ በሀሳብ የዛልን የደከምን ሰዎች አለን። ሀሳቡ የዚህ ዓለም ሀሳብ ህይወቱ ራሱ ያደከመን ሰዎች አለን። የዛለን ሰዎች አለን። ሀሳብህን በእግዚአብሔር ላይ ጣል ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ያላሰቡ ሰዎች አሉ። በአንጻሩ ደግሞ ሀሳባቸውን ልባቸውን ይሄ የሚያዝለውን የዓለምን ሀሳብ ሁሉ ደግሞ ትተው ምርጫቸው እግዚአብሔርን አድርገው በእግዚአብሔር ላይ ሀሳባቸውን ጥለው በምልጃና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የሚያሳስቡ የሚጸልዩ የሚተጉ አሉ። እንግዲህ ብዙ አይነት ነው ያየነው በዚች በዘመነ ኮረና እኛስ የእኛስ ምናችን ጨምሯል? ምናችንስ ቀንሷል? ብለን ራሳችንን መጠየቅ ያስፈልገናል። አይደለም የእግዚአብሔር ልጆች ግማሾቻችን ያው ሚዲያው ላይ አፍጥጠን ቀነሰ፣ ጨመረ፣ ዛሬ እንዲወጣ፣ ዛሬ እንዲቀነሰ እያል የልባችን ምት የጨመረብን ሰዎች አለን። ሲቀንስ ልባችን ይረግባል፣ ሲጨምር ልባችን በዚያው መጠን የሚመታብን። በአንጻሩ ደግሞ የገጠመንም ነገር አለ። በፍርሃትና በጭንቀት የተነሳ ገና ምንም ሳይመጣ ፈርተው ደንግጠው ሕሊናቸውን ስተው ሆስፒታልም የገቡ ሰዎች ገጥሞኛል። ይህ ሁሉ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ያለመሆን ልብን በእግዚአብሔር ላይ ያለማሳረፍ የሚጠብቅህ የእስራኤል አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አይተኛም አያንቀላፋም የተባለው ቃል ከህሊናችን ርቆ ነው። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች ግን ተስፋችን፣ አለኝታችን፣ ጠባቂያችን፣ መጋቢያችን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አሁን እዚህ ስትገቡ ሁላችሁም ሙቀታችሁን ተለክታችኋል አይደለም? ሙቀቱ የጨመረ ሰው ወደዚህ ሊገባ አይችልም። ከመንገድ ከዚያው ይመለሳል። አሁን እኛ የእያንዳንዳችን የመንፈሳዊ ህይወታችን እድገቱ ሙቀቱ የሚለካ ነገር ቢሆን ቢኖር ምን እንሆን ነበር? እግዚአብሔር ግን ተመልከቱ፣ ቸር ነው፣ መሀሪ ነው እግዚአብሔር በር አይመልስም። ጭራሽ እንደውም እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? በሩን ከፍቶ ግቡ ነው የሚለው። እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ወደ እኔ እኔ አሳርፋችኋለሁ ነው የሚለው። ለምን? ይሄ ዘመን የምን ዘመን ስለሆነ የምህረት ዘመን ስለሆነ በንስሐ የነፍሳችንን እድገት ማስተካከል የወደቅንበትን ነገር ማስተካከል፣ ከደከምንበት ነገር መበርታት የምንችልበት ህይወት ተሰጥቶናል። ይህን እስክናደርግ ድረስ እግዚአብሔር ከኛ ሳይለይ በዘመን ሁሉ እየጠበቀን በበጎ ነገሮች ሁሉ እየደገፈን ይኖራል። ይህ እንግዲህ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በሩን ከፍቶ በፍቅር ሊቀበለን ስለወደደ ነው። ይህን ስላደረገልን አሁንም የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ከጽርቅ ጎለን ኃጢአትና ድካም አይሎብን ላለን ዛሬ እግዚአብሔር ሊያድነን የታመነ አምላክ መኖሩን መርሳት እንደሌለብን ማስገንዘብ ነው ትልቁ ዓላማ፣ የትምህርታችንም ዓላማ። ወደ እግዚአብሔር ቃል እንምጣና የዛሬ የትምህርታችን ርዕስ ሁል ጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ቁጥር 17 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። ሁል ጊዜ ከማጋራ እንሆናለን፣ ከማጋራ እንሆናለን፣ ከጌታ ጋር እንሆናለን፣ ከእርሱ ጋር እንኖራለን ሁል ጊዜ። ይህንን ቃል አስተውሉት። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ልቦናችንን እንመልስና በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ምን መጨመር እንዳለብን፣ ምን መቀነስ እንዳለብን፣ ምን ማስተካከል እንዳለብን፣ ምን መተው እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ይመክረናል፣ ያስተምረናል። ለአብነት ያህል አንድ ሁለቱን ከቅዱሳት መጻሕፍት እንመለከታለን። እንግዲህ ኃጢአትን ለጨመርን በኃጢአት ላለን ሰዎች የተሰጠውን ትምህርት እናስቀድማለን። እስራኤላውያን ከግብፅ ወጥተው ወደ ከነአን ሲጓዙ በመንገዳቸው ኃጢአትን እየጨመሩ እግዚአብሔርን እያሳዘኑት በመቅሰፍት እየወደቁ ከነአን መግባት የቻሉ በጣም ጥቂት ሰዎች እንደሆኑ ከቅዱሳት መጻሕፍት እንማራለን። አይደለም እንዴ? በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔርን ስላሳዘኑት። እንደውም በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 32 ከቁጥር 10 እስከ 15 ድረስ ስታነቡ በዚያም ቀን ይላል የእግዚአብሔር ቁጣ ነደደ ይላል። እግዚአብሔር የነገራቸውን ተው ያላቸውን ነገር ስላልተው በኃጢአት ላይ ኃጢአትን ስለጨመሩ እግዚአብሔር ከነአን ያገባናል ብለው ተስፋ እያደረጉ የእግዚአብሔርን ሕግ ጠብቆ ከመሄድ ይልቅ በአንጻሩ ምን ያደረጉ ነበር? የተነገራቸውን ከነዓን ትገባላችሁ፣ ወደ ተስፋይቱ ምድር ትገባላችሁ፣ እግዚአብሔር አምላካችሁ ይሆናል ተብሎ የተነገረውን ቃል ዘንግተው በኃጢአት ላይ ኃጢአትን ይጨምሩ ነበር። ያ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቁጣ አስነሳ፣ እግዚአብሔርን አስቆጣው። ለዚህ ነው ነቢዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር አንድ ላይ ለአመፀኞች ልጆች ወዮላቸው ይላል እግዚአብሔር ያለ ከእኔ ዘንድ ያልሆነን ምክር ይመክራሉ፣ ኃጢአትንም በኃጢአት ላይ ይጨምሩ ዘንድ ከመንፈሴ ዘንድ ያልሆነውን ቃል ኪዳን ያደርጋሉ ይላል። ለአመፀኞች ልጆች ወዮላቸው ነው የሚለው። ኃጢአትን በኃጢአት ላይ ኃጢአትን ለሚጨምሩ ወዮላቸው። እግዚአብሔርንም ሰው እያሳዘነው ያለው በኃጢአት ላይ ኃጢአትን እየጨመረ ኃጢአትን እየቀነሰ የሚመጣ ሰው በመንፈሳዊ ህይወት ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? እያደገ ነው ማለት ነው። በኃጢአት ላይ ኃጢአትን የሚጨምር ሰው ግን ከመንፈሳዊ ዓለም ከመንፈሳዊ ህይወት ከእግዚአብሔር ቃል እየራቀ ነው ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ለሚርቁ ደግሞ ወዮላችሁ ነው የሚለው ምን አለ? ቅጣት አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አላቸው? በኃጢአት ላይ ኃጢአትን ጨምራችሁ ከመንፈሴ ያልሆነውን ቃል ኪዳን እያደረጋችሁ አሳዝናችሁኛል ብሎ እግዚአብሔር ተቆጣ፣ ህዝቡንም በመቅሰፍት ገሰጸ። በጣም ጥቂት ሰዎች እጅግ በጣም ጥቂት ሰዎች የተነገረላቸው ብዙዎች ሲሆኑ በጣም ጥቂት ሰዎች ከነአን እንዲገቡ ሆኗል። በዚህ ፈንታ እኛም ወደ ልባችን መለስ ብለን ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙር ሃምሳ ላይ እንደነገረን ኃጢአትን ሰርተናል፣ በደልንም ፈጽመናል፣ እንደ ቸርነትና እንደ ምረት መጠን ማረን፣ ይቅር በለን፣ እራራልን፣ እዘንልን ብለን ልንጸልይ ይገባል። አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ምሕረት ብዛት መተላለፌን ደምስስ፣ ከበደሌም ፈጽሞ እጠበኝ፣ ከኃጢአቴም አንጻኝ እያልን ልንጸልይ ይገባል። ኃጢአትን መጨመር ሳይሆን ኃጢአትን ምን ማድረግ ነው? በንስሐ ማስወገድ ነው። ያን ጊዜ ነው ከጌታ ጋር መኖር የሚችልበትን ኃይል የምናገኘው። ሌላው እዚህ ላይ እንግዲህ የሰው ልጅ በህይወቱ ብዙ ማስተካከል ያለበት ነገር እንዳለ ቅዱሳት መጻሕፍት ይነግሩናል። ምን መጨመር እንዳለብን መጽሐፍት ቅዱሳት የሚያስረዱንን ነገሮች ደግሞ አንድ እንይ። ይሄ በኃጢአት ላይ ኃጢአትን አትጨምሩ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረውና ኃጢአትን ለሚሰራ ሰው ወዮለት ብሎ ቁጣ መቅሰፍት እንዳለ የነገረን ክፍል ነው። ስለዚህ ይህንን ምን ማድረግ አለብን? መቀነስ፣ ከዛም ማስወገድ አለብን። ወደ ሁለተኛውን ምንጣ በመንፈሳዊ ህይወት ጉዟችን ደግሞ እግዚአብሔር እንድንጨምረው እንድንበረታበት ያዘዘንና ያስተማረንን ደግሞ እንመልከት። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አምስት ጀምሮ እስከ 11 ድረስ እንዲህ ብሎ ያስተምረናል። ምን ጨምሩ እያለ ይነግረናል። ቃሉን እያነበብን አብረን እንከታተላለን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ። መጀመሪያ ምን አለ? እምነት አለ። ሰው በእምነት ነው መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚችለው። እምነት ይቀድማል ከምንም በፊት። በጎ ስራ በኋላ ነው የሚመጣው። መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመን እግዚአብሔርን ማወቅ ይቀድማል። ስለዚህ በእምነታችሁ ላይ ምንን ጨምሯል? በጎነትን። ይሄ ደግሞ ምግባር ነው። በጎነትን ጨምሩ፣ በበጎነትም እውቀትን። በጎ ህሊና ያለው ሰው ደግሞ ምን ያስፈልገዋል? እውቀት ያስፈልገዋል። የትኛው እውቀት? የትኛው እውቀት? እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ የሚያደርሰን እውቀት። ይህም የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰው ያምናል፣ በጎ ስራ ይሰራል። እነዚህ እምነቱም በጎ ስራው እንዲጸኑለት እስከ መጨረሻው ዘልቆ እንዲሄድበት የሚያስችለው ደግሞ ምንድን ነው? እውቀት ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ባዶ ሆነን ካገኘን አስቸጋሪ ነው። በእግዚአብሔር ቃል መሞላት አለብን። ያን ጊዜ ነው እያደግን የምንመጣው፣ እየጨመርን የምንመጣው። የዓለምን ወሬና ከንቱ ተረት እየሰማን ማደግ አንችልም በመንፈሳዊ ሕይወት። ይህን ዓለም እየተመለከትን በመንፈሳዊ ሕይወት ማደግ አንችልም። ሰው በመንፈሳዊ ሕይወት ለማደግ ማንን ማየት ያስፈልገዋል? እግዚአብሔርን። የእግዚአብሔርን ቃል ያንን ስናስብ ነው በመንፈሳዊ ህይወት እያደግን እየበረታን እየጸናን የምንሄደው። ስለዚህ እውቀት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ያስፈልጋል። ለዚህም ነው በዚህ በመከራው ፈታኝ በሆነው በሞት ሰዓት እንኳን ቤተ ክርስቲያናችን ክፍት ሆኖ ዘወትር በእግዚአብሔር ቃል እንድንገሰጽ እንድንመከር የእግዚአብሔር ቃል የሚነገረን ለዛ ነው። በእውቀትም ራስን መግዛት። አያችሁ እድገቱ። በእውቀት ላይ ደግሞ ምንን ራስን መግዛት። ሰው ራሱን የሚገዛው በእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሌለው በእግዚአብሔር ቃል ያልተሞላ ሕሊና ያለው ሰው የሌለው ሰው ራሱን መግዛት አይችልም። ራስን መግዛት የሚመጣው በእኛ ብልሃትና ጥበብ አይደለም፣ በውስጣችን በሚያድረው በእግዚአብሔር መንፈስ ብዙ ሰው ራሱን መግዛት ያቃተው ለዚህ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እናያለን። ነጠላ ለብሶ ይመጣል፣ ቤተ ክርስቲያን እናየዋለን። ግን ራሱን የማይገዛ ሰው ነው ብዙ ሰው ያለው። ራሱን ስለማይገዛ ሰው ነው እኮ አሁን በዓለም ላይ ያለው ኃጢአት ሁሉ በእኛ ላይ የሚንጸባረቀው። የክርስቶስ ሆነን ሳለ የክርስቶስ እንዳልሆነን ህይወታችን የሚናገረው ለዛ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ራሱን መግዛት የሚችለው በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ስለሆነ በእውቀት ላይ ደግሞ ራስን መግዛት ራስን በመግዛት ደግሞ መጽናትን ሰው ራሱን ከገዛ አሁን ምን ይመጣል ቀጥሎ ጽናት ይመጣል መንፈሳዊ ጽናት ይመጣል መንፈሳዊ ብርታት ይመጣል እንጸናለን የሚገፋን አይኖርም ንፋሱም ቢነፍስ ማዕበሉም ቢነሳ ዓለም ብትናወጥ በዓለም ላይ ያለው ክፋት ቢበዛ እኛ ግን እንጸናለን። መጽናትን የምናገኘው ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ቃል። ይሄ እድገት ነው። አያችሁ፣ ጨምሩት አለ። እነዚህን እየጨመራችሁ ሂዱ፣ እያደጋችሁ ሂዱ። በዚህ ማደጋችን ወዴት እንደሚያደርሰን መጨረሻ ላይ ይመጣበታለሁ። ይህን ቃል እንጨርሰውና ራስን በመግዛት መጽናትን በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል ተመልከቱ የመንፈሳዊን እድገት ደረጃ ሰው ራሱን ከገዛ ራሱን መቆጣጠር ከቻለ ይጸናል። ከጸና ደግሞ ወደ ማን ይደርሳል? ወደ እግዚአብሔር መምሰል። እግዚአብሔር መምሰልን እናገኛለን። የእግዚአብሔር ባህሪ በእኛ ውስጥ ይንጸባረቃል ማለት ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው፣ እኛም ቸርነትን እናደርጋለን። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ እኛም ፍቅርን እናደርጋለን። እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ እኛም ምሕረት እናደርጋለን። ለምን እግዚአብሔር መስለናል? እግዚአብሔርን የመሰለ ልብ ያለው ሰው ዓለምን ሊያስተናግድ አይችልም። በውስጡ ያለው መንፈስ ይቃወማል። ይቅርታን፣ በጎነትን፣ ቸርነትን፣ ርኅራኄን፣ ፍቅርን የምታደርጉት ከምን የተነሳ ነው? እግዚአብሔርን ከመምሰል የተነሳ ነው። ይሄ የመንፈሳዊ እድገት ወሳኝ ነገር ነው በህይወታችን ውስጥ። እነዚህ እድገቶች ያስፈልጋሉ። በደረጃ እየጠበቅን በደረጃ ማደግ አለብን። በደረጃ እያደግን ካልሄድን እያቆለቆልን ከሄድን መንፈሳዊ ህይወታችን እየተዳከመ ይመጣል። ያን ጊዜ እኛም እንደ አለሙ እንሆናለን። አለም ተስፋ ይቆርጣል፣ እኛም ተስፋ እንቆርጣለን። ዓለም ህይወት አጭር ናት ብሎ ያስባል። እኛም እንደዛ ብለን እናስባለን። በቃ የተረበሸ ህይወት ይኖረናል። የተረበሸ ህይወት እንዳይኖረን ጽናት እንዲኖረን እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የሚያመጣውን መንፈሳዊ እድገት መያዝ አለብን። እግዚአብሔርን በመምሰል የወንድማማችን መዋደድ በቃ ተግባሩን አመጣው። ሰው እግዚአብሔርን ሲመስል ወንድሙን ምን ያደርጋል? ይወዳል፣ አይጠላውም። ለምንድነው አሁን በጥላቻ ሰው ሁሉ የሚኖረው? ከዚህ ወስል እወጣለሁ። ሌላ ምንም ነገር የለውም። በሀገራችን ሰው እየተነሳ አንዱ አንዱን የሚገድለው ለምንድን ነው? ያ ክቡር የሆነውን የእግዚአብሔርን ፍጥረት የሚገድለው ለምን ይመስላችኋል? ጥላቻ በህሊናው ስላደረ። ጥላቻ በህሊናው ያደረ ሰው ደግሞ እግዚአብሔርን መምሰል ሊኖረው አይችልም አይችልም። ስለዚህ ወደ መንፈሳዊውና እግዚአብሔርን ወደ ማግኘት ህይወት መመለስ መቻል አለብን። በወንድማማች መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ። እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ስራ ፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጓቸዋል። ያችሁ እነዚህ ቢኖራችሁ ፍሬ አልቦ አትሆኑም። ፍሬ የሌለው አትሆኑም። ፍሬ የሌለው ዛፍ ነው ወደ እሳት የሚጣለው አይደለም እንዴ? ፍሬ የማያፈራውን ዛፍ ሁሉ ምን ያደርገዋል? ይቆርጠዋል። ከዛስ ወደ እሳት ይጥለዋል ነው የሚለው ወንጌል። እኛ ግን ፍሬ ስላለን የሚቆርጠን አይኖርም። ያያችሁ፣ ይሄ መንፈሳዊ ፍሬያችን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ እንዲኖረን መወደድ እንዲኖረን ያደርጋል። ስራ ፈቶችም አይደለንም። መንፈሳዊ ሰው በመንፈሳዊ ሕይወቱ የሚተጋ ከሆነ እሱ ስራ ፈት አይደለም። አሁን ሰው ብዙ ሰው ስራ ፈቶ ቤት ነው ያለው አይደል? መንፈሳዊ ሰው ግን አሁን ስራ ፈት ነው እ ምናልባት ከስጋዊ ስራ ታቅበን ተገተን ሁላችንም በየቤታችን ሆነን ሊሆን ይችላል። በየቤታችን ስለሆን ግን መንፈሳዊ ህይወት ይቆማል፣ ይገታል። ቤተክርስቲያን ብቻ ነው እንደኛ ህይወት። የክርስትናው ህይወት የት ነው? ቤትም ስፍራ ሁልጊዜ ይላል ቃሉ። ቅድም የሰማነው ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን። የትም እንግባ፣ የትም በምንም ህይወት ውስጥ እንኖር፣ ሁልጊዜ ከእርሱ ጋር ነን። ከእሱ ጋር የሚኖር ሰው ሁልጊዜ ሰራተኛ ነው። ሁልጊዜ ረፍት የለውም። ቃሉን ይሰማል፣ ይጸልያል፣ ይተጋል፣ በጎ ነገርን ያደርጋል። ከእግዚአብሔር ጋር ህይወት ያለውን ህይወት ያስተካክላል። ስለዚህ ስራ ፈት አይደለም። መንፈሳዊ ህይወታችሁን የምታሳድጉ ከሆነ ስራ ፈቶች አይደላችሁ። እናንተ በጎ ፍሬን የምታፈሩ በኋላም በእግዚአብሔር ፊት ክብርን የምትቀበሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ስለዚህ ወንድሞች ወይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ፣ እነዚህም ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና። ከመሰናከልም የሚጠብቀን ይሄ ህይወት ነው። በዚህ ህይወት የምንኖር ከሆነ ከመሰናክልም እንጠበቃለን። ልጨርሰው። እንዲሁ ወደ ዘላለሙ ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት መግባት በሙላት ይሰጣችኋልና። ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወት የመኖራችን የማደጋችን የመጨረሻው ጥግ የት ነው? በእግዚአብሔር መንግስት መኖር ነው አይደለም? መጨረሻው ግቡ እሱ እኮ ነው መድከማችን መጸለያችን እግዚአብሔር ፊት መኖራችን በጎ ማድረጋችን ዓለምን መታገሳችን በእኛ ላይ ሰዎች ክፉ ቢያወሩ በትዕግስት መኖራችን በእግዚአብሔር ቃል መጽናታችን ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር እንኖራለን ብለን ራሳችን ለእግዚአብሔር ሰጥተን መኖራችን ይሄ ሁሉ የመጨረሻው ውጤት ምንድን ነው? ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ነው። ይሄን ደግሞ የሚከለክላችሁ የለም። በዚህ ህይወት የምትኖሩ ከሆነ ከልካይላችሁ በዓለም ላይ ያለው ማንኛውም ነገር ሊከለክላችሁ አይችልም። ስለዚህ በርቱ፣ ጽኑ፣ እንጨምር፣ እንደግ። መቀነስ ያለብንን እየቀነስ መጨመር ያለብንን እየጨመርን መሄድ አለብን። ብልህ ሰዎች ይህን የተጠቀሙ ሰዎች አሉ። ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አድርገው ጭንቀቱን፣ ይሄ ድንጋጤው፣ ፍርሃቱን፣ ሽብሩን እነዚህን ነገሮች ተስፋ መቁረጡ እነዚህም በሙሉ አስወግደው በንስሐ ህይወት ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ያስተካከሉ ሰዎች አሉ። በአንጻሩ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ስራ ፈቶኗል በጣም ብዙ ሰው በህሊናው እየተጎዳ ነው። በጣም ብዙ ሰው ከመንፈሳዊ ህይወት ደግሞ እየራቀ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ስናየው ብዙ ሰው በጣም ብዙ ሰው ብዙ ሰው ይጨቃጨቃል፣ ይነታረካል፣ ይጣላል፣ ይሳደባል። ይሄ መንፈሳዊ ያደርግ ክርስቲያንም አያደርግን። እየተሳደቡ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አይቻልም። እየተናታረኩ፣ እየተገዳደሉ፣ እየተጠላሉ በዘር በሃይማኖት በሌላውም በሁሉ ነገር እየተገዳደልን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባ አንችልም። ሰው ገድሎ ሳይሆን ሞቶ ነው የሚጸድቀው። ይሄ ክርስትናው ትምህርት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች በርቱ ባካችሁ፣ በመንፈሳዊ ህይወት እንበርታ። ወደ ትምህርት ርዕስ እንመለስና ትምህርት እንጠቀልለዋለሁ። ምን ይላል የትምህርታችን ርዕስ? ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን። ብናገኝም ብናጣም፣ ቢከፋንም ብንደሰትም፣ በዓለም ላይ ያለው ነገር ሁሉ ቢያስደስተንም ባያስደስተንም፣ የዚህ ዓለም ኑሮ ቢመቸንም ባይመቸንም፣ ብንደክምም ብንበረታም ሰዎች ሁሉ ቢጠሉንም ቢወዱንም ኑሯችን ቢጎድልም ቢሞላ በኑሯችን ውስጥ ደስተኛ ብንሆንም ባንሆንም በማንኛውም የህይወት ጉዞ ውስጥ ብንኖር ሁልጊዜ ከማ ጋር እንሆናለን? ከጌታ ጋር እንሆናለን። በዚህ ዓለም ከጌታችን ጋር የሆነ በወዲያኛውም ዓለም ከጌታችን ጋር ይኖራል። በዚህ ዓለም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያልሆነ በወዲያኛውም ዓለም እድል የለውም። ስለዚህ እድላችንን የሚወስነው በዚህ ዓለም ያለው ህይወታችን ስለሆነ ሁል ጊዜ ቢከፋኝም ብደሰትም ሁል ጊዜ ዓለም ብታስደስትም ባታስደስትም ሁል ጊዜ ጤነኛም ብሆን ብታመምም ሁል ጊዜ ከማ ጋር እሆናለሁ ከጌታዬ ጋር ከመድኃኒቴ ጋር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እሆናለሁ። ይህን ለነፍሳችሁ ለሕይወታችሁም ሁልጊዜ ንገሯት። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ሆነ መንግስቱን እንድንወርስ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። ይቆየን። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የመላእክት ጥበቃ፣ የቅዱሳን በረከት ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን።